මට මේ වැස්ස දකිදි මතක් වෙන යන්ජුව මම පොඩ මම මේ කෙනෙක් මවා ගන්නකො හරි ආ හරි දැන් වෙන රටවල් වල වැස්සක් වහිනකොට පොද වැස්සක් වැටෙනකොට ෆිල්ම් එකක් මවා ගන්නකො හින්දි ෆිල්ම් එකක් හරි කමන්නේ වැහි බින්දු මෙහෙම මෙහෙම මෙහෙම මෙහෙම එක එක එක එක පොළොවට පත්ත වෙනකොට කොහොමද ඒ සුන්දරත්වය අපි විඳගන්නේ හරි ආදරවන්තයා වැස්ස එළියට දුවයි යනවා ආදරවන්තිය මේ පැත්තෙන් වැස්ස දුවන් එනවා වැහි බින්දු මෙම රූරා වැටෙනවා මූුණ හරහා දෙන්නගේ මර මතකන ශාරුකාන්ගේ මෙහම මෙම වැක්කෙනවා තක්කෙනවා මේ වැහිබින්දු මැද්දේ මේ පොද වැස්සේ දෙන්න ආදරෙන් සිපවලඳ ගන්නවා ඊට පස්ස ලස්සන නර්තනයක් කොච්චර කලාත්මකද රොමෑන්ටික්ත හරි සුන්දරව ඒ පසුබිමි ලස්සන ගීතයක් ඇහෙනවා හිටපු ගමන් ඩෝංග ලකුණක් ගානවා එතකොට ආපව් ගෑන්ලම බය වෙනවා සුන්දර ආදරයක් විඳගන්නවා ඊට පස්සේ ආය සින්දුව පටන් ගන්නවා කොච්චර සුන්දරදනේ අපිට වැස්සක් කාපු ගමන් අපිට අපිට ඕන්නෑ කියහකු මම කියමුකු <laughs> වැස්සක් ඇයිනාවෙන ඇයිනාවෙන් <laughs> ලංකාවේ අපිට වැස්සක් ආපු ගමන් අපිට මතක් වෙන්නේ. හප්පච්චි ඒ රෙදි ටික වැලේ. <laughs> දුවපිය රෙදි ටික වැලේ. අයියෝ ආය හොදන්න බැයිදින්ද? හෙට අනින්නව නෑ මන් දැන් ඉතින් ඔෆිස්. <laughs> අනේ වන්ද. හරි වැස්ස වහිනකොට මම එහෙම නෑ. ඒ කියන්නේ මම වැසනටනවා ඔව ඩක පල්ල හාට මම දුව කිය දැකලා දීලා වැස්ස නටවා කියලා